부산 언니입니다. 어, 날씨가 너무 좋네. 오늘 제 생일입니다. 와! va? Nonna. Ciao. Ciao. Come stai? Come stai tu? Come stai? Grazie. 보다 왜 봐야 뭐래? Eh, non lo so, dobbiamo fare lì, guarda. È il mio cuore, non vai. Il tuo cuore! Il <laughs> tuo cuore! Vieni qui, amore, guarda che kimchi che ti ho preparato. No, no, no, da questo, questo buttiamo. Amore, ma è normale che il kimchi sia diventato nero? Ania! Colore nero? <laughs> non lo apro perché ho paura. Questo c'è... Carne! Carne! Ui, ui, ui, che bello! Oggi è bel tempo. Colore, melt my heart colore bello, caro. 봄의 향기를 담은 그대를 보면 salsiccia. 그 종이가 이렇게 보입니다 언젠가부터였을까 기다리는 리고 나 멘토치. With you by my side 멈춘 시간 속 ASMR. you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 여기가 우리 서로가 마주하는 이곳 I've been waiting for a love like this so 기분 좋은 바람 불어 Che grazie amore. Vedi, tipo semifreddo, quindi è morbida. Particolare, amore. Bon, pues. Ma allobo gelato questo può mangiare? Cioè, non è plastica oppure può mangiare?